Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. <laughs> o que se leva dessa vida não é o que você vê Trago a senha nessas linhas, pena poucos vão entender Almas pagam essa conta, vejo meu sangue ferver Se não quebro essas regras, Deus, eu vou me fuder Então me fala, quantos dólares mantém minha vida salva? Fazem fumaça, eles não me veem Trajadão de ferro, você sabe bem Aqui fala que é MJ Tenho case pra mudar o game Por me lembro, eu sei my name Fiz minha vida, pai, sempre o rei Aprendi a codificar a dor Traduzi em melodias de amor Meu mundo vi, meu tempo parou Assassinei quem eu era Confrontando quem sou O que se leva dessa vida não é o você vê Trago a senha nessas linhas, pena poucos vão entender Almas pagam essa conta, vejo meu sangue ferver Se não quebro essas regras, Deus, eu vou me fuder Então me fala, quantos dólares mantém minha vida salva? Nessa selva só leão que se salva Quatro décadas graduo nessa selva E quem te salva, yeah. É Então me fala, então me fala, então me fala, então me fala.